السلام عليكم هذا الفيديو على هاد الحرشة الفران بالسميدة والكوك كتجي زوينة وبالأخص أنها سهلة بزاف طريقة التحضير خليكم معي بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميدة الرقيقة اللي كنديرو بها الحرشة والبغرير عندي 70 غرام ديال زيت الزيتون 150 غرام ديال اللبن هنا اللبن حاولوا تجبدوه قبل من الثلاجه ما يكونش بارد 50 غرام ديال الكوك 80 غرام ديال السكر سنيده غنحتاجو بيضه واحده جوج les sachets ديال خميره الحلوى معلقه صغيره من l'extrait vanille. عندي هنايا قشره ديال الحامضه وقرصه الملح فبالنسبة لطريقة التحضير ديال هاد الحرشة فهي سهلة فهنا غادي ناخد بيضة غنزيد عليها السكر فانا بالنسبه للكميه فانا استعملت 80 غرام ديال السكر سنيده آه، فالحرشه كتجي بالنسبه ليا كتجي حلوه هي هذيك يعني ماشي حلوه بزاف فإلا بغيتو تزيدو كتر السكر اولا تنقصو فكيبقى الاختيار ديالكم انا زدت عليهم قرصة الملح وزدت عليهم قشره ديال الحامضه وحده فبالنسبه للحامض فاستعملوا الصفر ولا الخضر اللي بغيتو يعني اللي موجود فانا غادي نخلط العناصر ديالي غتندمج مزيان وغادي نزيد عليهم زيت الزيتون غادي نزيد عليهم غيبقى ليا هنايا اللبن فبالنسبه للبن فحاولوا تجبدوه قبل من الثلاجه ما يكونش بارد فديما العناصر اللي كتخدموا بها في اي حاجه حاولوا ما تكونش بارده وكنزيد هنايا l'extrait ديال ال vanille فهو كيبقى اختياري لان déjà درنا القشور ديال الحامض اللي هو déjà كينسم لينا هاد الحرشه ف الا ما بغيتوش ديروا ال vanille كيبقى الاختيار ديالكم انا تيعجبني حيت كيعطي حتى واحد النسمه زوينه هنا كنزيد عليهم الكوك وغنخلط العناصر ديالي وكتبقى لي اخر حاجه اللي هي السميده والخميره هذوك غادي نزيدهم في الاخر فهنا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو من بعد ما غنخلص العناصر ديالي كامله فراه لاباط غادي تبقى شويه خفيفه آه، لان كيف ما كنعرفوا السميده كتشرب يعني ضروري نعطيوها واحد شويه د الوقت باش تشرب داك اللبن آه، اللي درنا حنا هنايا في الحرشه فحاولوا تغطيوه خليوها ترتاح واحد ربع ساعه عاد كملوا الخدمه فهنا بالنسبه للسميده فهي كتبقى انواع الا درتو نفس الكميه وجاتكم la pâte في الاخر خفيفه بزاف حاولوا تزيدو واحد شويه السميده sinon عطيوها شويه د الوقت تشرب حيت كاين بعض المرات السميده اللي كتشرب كتر فهنا من بعد ما ارتحت واحد ربع ساعه فراح كتبقى شويه رطبه العجينه ما تتجيش قاصحه باش كتجينا الحرشه زوينه هنا تقدوها تقادوها ديبول فبالنسبه للاطاي فكيبقى الاختيار ديالكم فهنايا تقريبا درتها شويه موين ما درتهاش صغيره صافي كنقادوها بشويه يعني كتبغي شويه الخاطر هاد الحرشه ولكن ماشي شي حاجه صعيبه وكنمرمدوها في السميده صافي تنحطوها في اللاطه وفي هاد الوقت هذا الفران عندنا تيكون كيسخن على درجه الحراره 180 فبالنسبة لكمية المقادير اللي عطيتكم فهنا كيف ما كتشوف معايا عطاتني 11 حبة آه، دو طاي موين فالسر باش تجينا هاد الحرشة مشقة مزيان وزوينة في الشكل ديالها فهنا يكون الفران سخون مزيان على درجة الحرارة 180 وهنا ملي نخشيوها الطيب نحاولو نحطوها الفوق يكون الفران شاعل عليها من الفوق حتى تشقق مزيان وبالنسبه لينا تشقات كامله هذيك الساعه غادي نحلو عليها نهبطوها نديروها للوسط اولا لتحت باش تحمر لينا مزيان وهنا من بعد ما طابت الحرشة تحمرت مزيان هنا حاولوا من يلا تجبدوها من الفران خليوها تبرد واحد شويه عاد ديك الساعه تقدروا تهزوها فكيف ما شفتوا معايا في الفيديو فطريقه التحضير ديال هاد الحرشه فهي راه سهله وحتى المقادير يعني ماشي شي مقادير اللي بزاف وانا متاكده الا احترمتوا كميه المقادير حتى طريقه التحضير فراه غادي تجيكم اكزاكتومون بحال هاد الحرشه لان كنديرها بزاف المرات وما تنساوش الا جربتوها تخليو les commentaires تحت من la vidéo لان كيعجبني نقرا les commentaires ديالكم ما تنساوش تخليو لي j'aime وتبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا الا كنتو مازال ماشي abonnés